نفس المشوار وهنكمل نفس المشوار ولا بنهاب بنموت ودمار ولا بنهاب بنموت ودمار طول ما الصعقة في دم شعار طول ما الصعقة في دم شعار يا اللي رجالك واقفة بال يا اللي رجالك واقفة جبال هنسيبها بيجيب من عالبال هنسيبها بيجيب من عالبال اسمه الشكوى ابن قدر اسمه الشكوى ابن قدر What's the shot way? الجنة بيتها النمعة الجنة بيتها النمعة واحنا ابراهيم وغلاب واحنا ابراهيم وغلاب عارفين لا يصير ولا خضار عارفين لا يصير ولا خضار ومحمد سامي الادريس ومحمد سامي الادريس اهلتنا في مشعر عشنا اهلتنا في مشعر عشنا وإن كان يهتف ويقول 作战成功啊！战斗作战成功。